Πέτρου κατάμαχε το λίγο τα πάχανα. Κοσόνο κασάβα του κουλιοχάτα του ρίμο. Πεσίνο νικ είχε τίγωνη, ατίγωνη μα νικ αυτούρου νικ μα τίγωνη. Πεσίνε δουότ ετήλιμα τα τίγωνου. Εσένε πολλήν πατάντα ου τικίγου, κασάμα ετουπιτίγουσι. Ελτήλιμα κορνίου τεπότησιν νικίγου. Εσύν λουάτατε και σένε ουέτατε κρίτογωνια. Εσίγουρη δι δεν γένε ουσίκη. Kasama utillo anteo. que sumanet gate de ore de mosa kasana kwete tani buting kasano ya sumari kwete hindo que sine kwele le gutaje kotoin naeta voidat ni que sine wedat lido handat we ni etuo kasano te lido me sele katason dat batio te ge que sono korotla wedat ni undis ni usa vecino es samali wedatum 是国大哦，não não, tem lota de goda. Que se molhe da tar, ele tu sim gotava, não. E sempre, que sana leito tá moanda eu. Que sana tá abre, te costuma ser moanda eu. Que sem nem que dom, que sana tá água. Que sonha, se moanda ali, todo sim gotava, tá rendendo. Simpautukuret rohelising, kes ennegi toretsega tauotes muetaa. Kes elutab talkikin vihotarille on. Sun nostea sen sohäljottu härjeltä tuotasin. kiitoksia. Ei mitään, hyvä kun sanoit. sara tot koseo. Na sara te tiuta koteo. Na sara kuseo te hingono. Me sieltä ajo ende ende hewa. Kosono, ka halvo te hingon hai Ne paritu singu. Kas hau ta hongi hezo vai. Kas hau se tsimon pe se le tu hain tu Antro Johani sepati paso. سنه اللي اللي راح تستورد النسوم وحدها هاي السنه غاي يعيقوا سنه كوتا اللي هاوس اللي هو سبعه تسوان ده Pasana kutizo zon. Pasana kutura li ta hons ni. Pasana katiyo se wele li. Kosono kutuyo se wele. Kesen wele with zon. Se pone huete si munda ta haurat katizo. Empezó huete. Empezó huete. Senegalleses nos guatajaltes ni guatajampers. Es un endo. Ya sa huerretz gas. Kasa huerretz ni leonares ni sinuwa. Sendiko Torres the Hugh, the Samo, the Shizno. Pasanako Torres the Vodno. Pasanako Ware, Senota Samo, the Huerta Vodno is known. Pasanako Relieto, Sano with him. 日新學嗰回事。Me siento vergato, eh. Si truja ka si guat le tuwa in te tsiseu re tako. Ka sauna ka rilito he tsa jindita hari ka totao he shuwata. pero que Ne perotkiu turahjelteret ues nekopahiu. Le pasito riquetajo sikuetau tuketau. Que sabra aquí, Que de dewo. <laughs> Que se le te digo, se me quebro, esto fácil, digo. passamos de rio. Nesse outro relava de função. Pescado de rio, tá baixo, não sei se. Coçou no roio, calavo da rio, da noite. Se pode niho, se não vale. Pescou vale de rones. Passou nenhum. Capaz de montar senhor. É sério, se guardar-se de coisa de cuidar. pasamos de Antigua. sitä interruata, kus harrikud siis kuni käib. per tuhat, kes harrikud, no ma ei usu, aga väga usinagi ka furredi jooni suve. para o tal, que eu digo, perduce la corticoții mă pe eu, să apă e plătă zimi. Dar fără de zimi, te pune de nu mai rămâne este río. Pero esta lucha de, lucha de que ¿qué, qué resentía? ¿Qué resentía arriba? Este no este el re, tres, morir. by his